Bieži paceļās jautājums, vai ir nozīme svārsta priekšmetam, viņa svaram, viņa formai. Šajā redzījumā apstīsimies dažādas svārsta veidus un uh, kā, kā viņi strādā un uz ko reaģē. Svārds darbības princips eh, ir daudziem zināms. Tas ir saņemt no energoinformatīvā lauka pareizu informāciju. Lai informāciju pareizi saņemtu, ir jāatslēdz prāts, apziņa, jo pareiza informācija dod zemapziņu. Šodienas tēma svārsta veidi. Vai ir kāda nozīme svārsta materiālam, svārsta formai, svārsta izmēriem? Bet manās rokās ir tradicionālais svārsts, kur no spicu galu konus veida. Viņš no rītē. Nu, redzams, viņš strādā diezgan labi. Bet bieži vien nav pie rokas šāda tipa svārsts. Tad cilvēki apjūk un nezin, ko darīt. Nu, ja nav pie rokas svārsts, nu, teiksim, skroderis, šuvēja, ņem šķēres, piesien striķītī. Un, kā redzams, un nu, diezgan labi kustās. Nav pārāk smags, bet, nu, ja nav pie rokas, nekas uzreiz var noteikti paprasīt informāciju un sāks pateiks, vai jā vai nē. Nu, šķērs varētu būt viens no variantiem. Nākošais – elektriķis. Remonta elektrību, maina skaitītājus, ir izlācījis lenta vienmēr. Uzsienam arī visvārsts riķītī, Šeit svarīgi, kad uh, parasti elkonis uz galda atrodas un uh, svārsta elements pāris centimetrus no galda virsmas. Jo tad tu nevar ar roku kustināt. Mājas amantnieks. Viņam ir uh, slīpēšanas disks no flekša. Arī ir vajadzība noskaidrot informāciju, vienkārši paprasti, jā, kā ir un kā ir nē. Viņš kustās. Jāņem vērā, ka nedrīkst iespaidot un nav ar prātu šo darbību, jo tad nāk nepareiza informācija. Tagad ir atslēga meistars, atslēga slipētājs, dura meistars, nu, piekaram atslēgu, nu, piesienam diedziņā, nu, paprasam kā jā, nu, ļoti labi strādājā. Nē, vienīgā nērtība, kas maksas. Bet, kad es maksu priekšmets, tad tu nevari vairs kustināts pats ar prātu daudz dzīvnieki, e, bioenerģētiķi. Un šitā kustina speciāli rāda ļoti nepareizi. Jo kāda jēga dabūt nepareizu informāciju, kuras, e, kur nav, kurai nav nozīme. Nākošais tas svārsts varētu būt patronu no urbi ar visu urbi. Varbūt lielāk, mazāk, ļoti labi strādā. Kā rēģē uz jā, kā rēģē uz nē. Arī labi. Nu, ja pie rokas nav, tad varam izmantot. Ja esam mežā čiekuriņš, iesienam diedziņā, diedziņu vienmēr varam atrast. Nu, kā smuki jāsaka. Ļoti viegls. Nu, vienīgais vējanā laikā nedarēs. Vējanā laikā viņi nopūtīs. No. Daudziem patīk uzgriežņi. Vara, kapara, misiņa, gāzes. Lielāk, mazāk. Nu, labi strādā. Uzņēmējiem ir eh, tāda pieredze, kad eh, ja ir pārklāts ar vairākiem metāliem, viņš eh, jutīgāks ir nekā no viena metāla. Kā ir nē, viņš nav pārāk smags arī. Ļoti labi padodas kustībai. Celtniekiem. Celtniecības svārsts sienas mūrēšanai. Ļoti smags ir un savu funkciju pilda. jā. Nē. Nu, ja nav pie rokas, celtnieki izmantojiet celtniecības vārstu. Nākošais priekšmets paņem atspēr no gultas vai no divāna vai... Nu, Arī strādā. Zies nu, diezgan viegls vējienā laikā būs grūti. Nākošais. Mēbeļu rokturi. Ļoti ilgi izmantoju. Ir kristāli, ir ir eh, vara. Ļoti labi strādā jutīgi, ir pietiekoši eh, svars liels, ka tu nevari vairs taisīt dzirnieku bioenerģētiķu šitās kustības speciāli. Kā vajag tā rāda, kā vajag tā rāda. Vienkārši palaida, pelkons nofiksēts uz galda, viņš parādīs pareizi, kur vairs nevarēs fiziski ietekmēt veclaicīgs pamats pulkstens ar atslēdziņu. Nu, man ierāda, jā, nē. Antikvāra priekšmetā var parādīt informāciju. Nākošais ļoti populārs gredzens ievērts ķēdītē. Jebkurā laikā, jebkurā vietā varat uztaisīt. Vienīgais vienā laikā nesanāks, jo ļoti viegls. Vai jā, vai nē? Jā, nē. Nākošais cilvēkiem, kas ir bagāti un patīk rotas lietas, juvelieru izstrādājums, sudraba zelta, briļanti un dažādi dārgakmeņi. Ir svārstiņš, Swarovski kristāls, trīstūrveida ausīs iekariņi. Kas šeit ir? Šeit cilvēks nesā šos te rotas lietas un uh, saulga enerģētiski ar šo te svārstu un auskariem. Un iznāk, ka uh, svārs precīzāk rāda. Jo viens no svārs īpatnības ir, ka jānēsā līdz savu dienu nakti, tad viņš sāk rādīt pareizi. Ja viņi nenēsā līdzi, tā precizitāte ir mazāka. Nu, reizē rotas lieta, reizē svārsts, kaklā karājas, lausīs, papildus aizsardzība enerģētiska. Un uh, Swarovski ir labāks par kalnu kristāla svārstu. Viņam tas šķautnes vairāk apstrādāts. Nu, ideāli būtu briļants svārstiņš. Tātad no, nobeigumā gribētu pateikt, ka nodarbojoties ar biolokāciju <clears throat> svārsta uh, priekšmetam nav nekāda nozīme. Vienīgais ir nozīme, ja jūs strādājat ar diagrammām, lai svārsta galiņš būtu ass, jo tad ir precīzi sektori jārāda. Tas pagaidām arī viss šobrīd.